магниттик уюлдардын ортосунда вертикалдык октун айланасында айланышы мүмкүн болгон тик бурчтуу алкак бар эгерде алкактын тегиздиги магниттик индукция сызыгына параллель болсо анда ал аркылуу ток өткөндө алкак айлана баштайт сол кол эрежесине ылайык алкактын карама каршы тарабында аракеттенүүчү ампер күчтөрү карама каршы багытталат алкактын тегиздиги магниттик индукция сызыктарына перпендикуляр болгондо алкак айланбайт ампердин күчтөрү бир сызык боюнча багытталган айлануу учурунда алкак токтоп калбашы үчүн чынжырдагы токтун багытын өзгөртүү керек алкакка бекитилген атайын жарым шакекчелер ток булагына туташтырылган контакттык плиталардын үстүнөн жылат